now listening to Hear Queer Stories podcast series produced by ASEAN Soji Caucus in collaboration with YU Eco English Vibes. ASC is an organization that promotes and protects human rights related to Soji SC within Southeast Asia. This series is Hear Queer Stories, Youth and Queer Solidarity in Nima series of podcast episodes, which will be made available both in our Spotify account as well as in YouTube. It's intended really to bring so much space for LGBTI voices from Southeast Asia to be heard, to share our stories, and also to find out how folks like us will be able to work together in transforming the ASEAN region. What's up, folks? This is Aurora on Air

ဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေရခက်တဲ့ဒီကိုလေးအရင်နေကြအောင်ကျွန်တော် society မှာ transgender နဲ့ transsexual ကိုကိုယ်ကိုယ်ပြန်တေချာမသိကြဘူးပေါ့နော်ချို့ဆိုမကြားဘူးကြဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘလို့ခွာချရဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးရမှာရှင့် အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီထုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီတစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်ခဏပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဒီ LGBT ကြားထဲမှာမှာကျွန်တော်ဒီထုံပိုင်းနဲ့ဒီ trans မှာတော့မှာကျွန်တော်အဓိကမကွဲပြားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ transgender နဲ့ပြီးတော့ဒီ transsexual နဲ့မကွဲပြားကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှဒီတချို့ဆိုရှိတယ်ထုံပိုင်းဆိုတာကမကွဲစိတ်ရ သေးတဲ့သူတို့ထင်ပြီးတော့ဒီ transgender man ဆိုတာကျတော့ first aid ပြီးသားသူက transgender man လို့ခေါ်တယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်နေကြရပါတော့။အဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းမှားတယ်ပေါ့နော်။ကိုကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဥပမာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ဟိုနေထိုင်နေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့လူမျိုးအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့မူဖွာလာတယ်အမျိုးသားတယောက်လူမျိုးနေထိုင်နေပြုမှုပြောဆိုရဲဝတ်စားရဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာ transgender man လို့ကျွန်တော်တို့သုံးနှုန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်နေမူဖွာလာတယ်အမျိုးသမီးတယောက်လူ ဝန်စားစီရင်ပြုပြောဆိုနေတိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို transgender ဥပမာလို့ကျွန်တော်သုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီအာကျွန်တော် lane in ကဟိုမပြောင်းရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်လို့ရတယ်အကယ်ကိုက lane in ကပါကြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရားကို transsexual လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အကိုဖတ်မှတ်လုပ်ပြီးရနောက်မှာဘလို့ပြောင်းလဲမှုတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ကောင်းတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့လားပေါ့နော်။အကိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုညပေးပါဦးရှင့်။အော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကကမ်းမလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ဆာကြီးရေဆိုင်ရတာတော့ကျွန်တော် သားစုနော်ကျွန်တော်မိသားစုရှိမယ်အာကျွန်တော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် camp out လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကတော့အပြစ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အပြစ်ပြောတယ်မိသားစုကလည်းချက်ချင်းပြီးတော့လက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမိသားစုကိုပဲတဖြည်းဖြည်းနားဝင်အောင်ပြောရမယ်မိသားစုကလက်ခံနိုင်မှကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ခံနိုင်ပါအဓိကကိုမိသားစုကကိုယ့်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာလာလာကျွန်တော်တို့ AC ပဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်အရင်ဆုံးမိသားစုကိုဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မှုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ခံမောလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တော့ပြဿနာတွေတော့တက်ခဲ့တယ်အဲသို့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်ကနားလည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရန်နေရထိုင်ရတာကဘယ်လိုပြောမလဲအရန်အေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် အရင်တော့ကလိုမျိုးဟိုတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုတွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်ဖြစ်ရတာတွေအာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောက်နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြုံတော့ဘူးပေါ့နော်အခုနကျွန်တော်ပြောရသလိုပဲအဓိကတော့မိသားမိဘနှစ်ပါးကိုမိဘနှစ်ပါးကကိုယ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ကာဗာလုပ်တဲ့အခါမှာကာကွယ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီဒီဘက်ဝန်းကျင်ကဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့တော့ကအရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာဆိုတော့ဒီကာဗာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုကပဲကျွန်တော်ကိုနားလည်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေသွားရမှာဟုတ် โอเคခုခုလိုခမောင်းလုပ်ဖို့ဘလို့တက်နေခဲ့ရလဲခမောင်းလုပ်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်တော်တော်တော့ဆက်ခဲများခဲ့မှာပဲနော်အဓိကကတော့ဒါကျွန်တော်တရားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါင်းကြပြီကျွန်တော်ပေါင်းရပြောဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်အာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲပေါ့နော်မိန်းကလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခုလိုမျိုးယောက်ျားလေးတယောက်တယောက်လို အမွေးမြင့်တွေထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီလိုမျိုးဒီ master တွေပါဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတာကသူတို့စိတ်ထဲမှာကမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာကအာကျွန်တော်တို့တယောက်ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူမျိုးလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှာလူတော်များများကအဲတော့ရှာလူတော်များများဆိုတာကအရင်ကလူလူတွေပြောတာအခုခေတ်အခုခေတ်လူငယ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကနည်းနည်းလူကြီးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကိုပြောတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါကြီးကအမျိုးသမီးတယောက်ကနေအမျိုးသားတယောက်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကြီးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးထင်တဲ့အတွေ့အတွေးတာမျိုးကျွန်တော်မကြိုက်တာလောကမှာအဓိကစိတ်ပဲကိုယ်စိတ်ကပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကပြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြစ်အောင်လုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကြာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဓိကကတော့အဲ့လိုပြအားပေးတာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်ဘူးဟို surgery ပြီးတဲ့နောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ confidence ကိုယ့်ရဲ့ depression level ကလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်သားမခွဲစိတ်ခင်အားပေါ့နော်ရင်သားမခွဲစိတ်ခင်အားဆိုရင်ကျွန်တော်ကခရီးတစ်ပိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးကွာဒီကုကတော့ယုံကြည်မှုမရှိတာပေါ့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်ခုမှနေတစ်ပိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဟိုတယ်မရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အတိုင်းအဲ့ဒီချုပ်ပြီးတော့လည်းရေချိုးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုမျိုးဆိုတော့ကိုကလည်းရင်ရှားပြီးတော့လည်းချိုးရတယ်မလုပ်တဲ့အတွက် ဒီရင်သားရှိနေတဲ့အတွက်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှအရင်ကိုသွားမဲ့နေရာမှာကရေချိုးဖို့အဆင်ပြေလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးအရင်လှမ်းလှမ်းပြီးမေးရတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မသွားခဲ့ဘူးမသွားခဲ့ဘူးဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောတာကိုယ့်ဘာသာယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးလဲမနေခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲကိုယ့်ဘာသာကိုယုံကြည်မှုရှိသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ ဘယ်ဘယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းဆိုသွားလာတာလည်းအဆင်ပြေရပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရင်နာမကွက်စိတ်ခင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်ကာတွေဝေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီတွင်းကန်တွေဒါအရန်ကြက်တယ်အရန်ကြက်တဲ့အတွက်တစ်ခါလေကြာအသက်ရှူကြက်တာမျိုးတက်တက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောရရင်ဒီမှာက homophobic လူတွေများတယ်ဟုတ် homophobic အဲ့မှာကိုဘာဘလိုမျိုးပြေဝခံစားပြီးတော့ကိုရှင်းတယ်မရှင်းဟုတ်အာ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလေလိန်တူပေါ့နော်လိန်တူချစ်ပီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂျိုးပေါက်နေတဲ့တရားဝါတွေလို့အခြားကဘာတရားဝါတွေလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတာမျိုးတွေများတယ်ပေါ့နော်အမိန်းလေးချင်းတွဲလာတယ်ယောက်ျားလေးချင်းတွဲလာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဘဝကအာမကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့သူတွေအဲဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာအဲဒီယောက်ျားချင်းကြိုက်တာတွေမိန်းမချင်းကြိုက်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆွဲခံရတာမျိုးရှိတယ်အဲအဲ့ဒီအဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လာပြောတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတဲ့အခါပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ပြုတဲ့အခါရောယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့အိမ်တော်ပြုတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့နှစ်ယောက်ချစ်လို့ဒါအိမ်တော်ပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရပါကိစ္စကိုသူတို့ထည့်ပြီးတော့မစဉ်းစားဘူးเนาะဒီကိစ္စတော့တတ်တတ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ပေးလေเนาะအဲ့လိုမမြင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့ယောက်ျားချင်းကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ရောက်မှာဘလို့နေကြလဲတော့မိမချင်းကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ရောက်မှာဘလို့နေကြလဲတော့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့ အခါမျိုးကြတော့အစင်မပြေဘူးလေနော်သူတို့လည်းချစ်ချင်းတရားကိုချစ်လို့တရားတရားအိမ်တော်ပြုပြီးယူကြတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲမြင်ပြီးယောက်ျားချင်းချစ်တယ်မိန်းမချင်းချစ်တယ်ဆိုတာတရားတရားချစ်လို့ဘွားတစ်ခုကိုနှစ်ယောက်တူချမ်းကျင်လို့ချစ်လို့အိမ်တော်ပြုတယ်ပဲမြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောပြောလိုက်တယ်ယောက်ျားချင်းချစ်တာလည်းအပြစ်မရှိလို့မိန်းမချင်းချစ်တာလည်းအပြစ်မရှိဘူးတကယ်တမ်းအပြစ်ရှိကအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကွာပြီးတော့ဟိုချုပ်ယောက်ျားတွေဆိုလည်းရှိရလေ မိတ်လေးမိတ်လေးနဲ့အောင်မှားသွားတယ်ပြီးတော့တောင်းယူအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကအပြစ်ရှိရတယ်နော်အဓိကကကျွန်တော်ယောက်ျားချင်းချစ်လို့လဲကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိလို့မိမချင်းချစ်လို့လဲကျွန်တော်မှအပြစ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ထောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တကယ်ကောင်းတဲ့ message ပါပဲကိုယ်ကပြောတာလေဟုတ်ဆိုမျိုးရှင်းပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ experience တွေ share လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအများကြီးဒီမှာရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုပေးချင်တဲ့ message တွေရှင်းပြောပေးပါဦးရှင် အဓိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ transgender ဒီမှာမဟုတ်ဒီ LGBT ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ LGBT အကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီ LGBT right ကိုလိုချင်နေဆိုရင်အကုန်လုံးကပူပေါင်းပြီးတော့အာဂျိုင်နိုတို့မှရွေ့ပါလိမ့်တော့ဘယ်ဘယ်ကြီးဆောင်ဆိုတာအဲ့တော့အားလုံးကစူးစီးလုံးလုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အာဒီခွင့်ရေးဆိုတာကိုယူမရမှာအဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းထဲမှာလို့အငင်းပွားပြီးတော့သူကတော့ဘာမို့လို့သူကတော့ဘာမို့လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခွဲပြားနေတာတွေရောမဖြစ်စေချင်ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Oh, okay. This is So, this is the end of episode two. Thank you for giving your time. I hope you learned something after listening to this podcast. Thank you, everyone. We hope you enjoy it and stay tuned for the next episode.